पट्टा भी ले लेगी एमपी फोर्टी भी ले लेगी पट्टा भी ले लेगी एमपी फोर्टी भी ले लेगी दोनों लेजेंड निकल ले लेगी और लैला मुझे मरवा देगी तू लिख के ले ले और लैला मुझे पक्का मरवा देगी तू लिख के ले ले अरे ओन बढ़िया छोड़ दूंगा जू भाई को अरे ओ ज्ञान गेमिंग लगाए इस नोबड़े पे निशाना अब देखो तो सुनीता छोड़ दूंगा जू भाई को दो चार रिमोट दिखाना पड़ेगा नहीं सुनीता इन लोगों को नोबड़ा रिमोट दिखाना ज्ञान गेमिंग बढ़िया तार भी अगर नोबड़ा रिमोट दिखाया तो अज्जू भाई को वन टाइप मार दूंगा मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो मजा आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें